बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम आमा गाचे नहीं तो बुबू बादा बादाम आमा गाचे काचा बादाम Oh, Turn it back on! No! Turn it back on. Can't keep listening to the same song again and again and again! Really?